La investigació d'antifrau, a partir d'una denúncia de la CGT, se centra en aquestes factures que ATL va pagar dues empreses per l'explotació i el manteniment de les instal·lacions de la xarxa d'aigua. Són més de 13 milions d'euros que es van pagar dues empreses participades, igual que ATL, per Acciona. Una de les dues empreses no tenia treballadors i, per tant, no ha quedat demostrat que fes la feina que va cobrar. Antifrau creu que ATL pretenia reduir els seus beneficis comptables per justificar un augment del preu de l'aigua que cobra els consumidors. Fer veure que l'empresa es gastava més diners amb la distribució d'aigua, per exemple, amb reparació i operacions de manteniment que no s'efectuaven, i a partir d'aquí, atès que els costos són més alts, doncs poder justificar que s'ha de pagar, que a tu com a ciutadà s'ha de demanar una mica més al metro cúbic d'aigua. L'informe és contundent. El cas és prou greu perquè el govern pugui recuperar la concessió d'ATL a Acciona. El govern no preveu ara per ara cap mesura, tot i que ja coneixia el cas. Aquests fets ja havien estat detectats per eh, l'ACA com a conseqüència d'una auditoria que es va realitzar en el si de l'agència la, de i que havia estat eh, posat en coneixement de l'agència tributària. Antifrau també ha enviat l'informe a l'agència tributària i a la Fiscalia perquè en depurin les responsabilitats fiscals i penals respectivament. Acciona ha negat accions fraudulentes i creu que no hi ha motius per retirar-li la concessió.